बचिए के रही हाँ बिहार हवे हो तनी बचिए के रही हाँ बिहार हवे हाँ तनी बचिए के रही हाँ बिहार हवे हो यहाँ बच्चा बच्चा रंगदार हवे यहाँ